どうも光ですまあ、大阪城公園に来てますイエーイえっとですね今はね給食中なんですよ <laughs> ちょっとねストレスがあまりにもあのひどくなってちょっと軽軽いうつにもなってたから1ヶ月休んでます <laughs> なんか 休職するって言うたら「え国帰るんですか?」って聞かれるね。うん、あちゃうちゃうそれはえちょっと待って、いやそれよりはあ一緒かな国に帰るんですかって国に帰るために国帰るために休職 <laughs> するって思われるんですけども給食って言うたら言葉でねこう べる文字じゃなくてあの仕事を探してるって思われるんですねあ人が走ってくる恥ずかしい前はうんでも今の仕事はやめてはないね休んでるだけ復帰するつもり して暇やからお金もあまりないし、えーと、この1ヶ月は何やった何やったっけ、うん、えー、っと傷病手当金とかその辺は給料の基本給料のえー、っと3分の2だから ちょっとだけ厳しいねちょっとだけねやもね基本給料がいいねんけど、はあ、まあちょっとねえっ、ー、と何やろうあんまりそうやねお金を使いすぎると、ね、結局厳しくなったらあんま良くないんでいつも笑えるのかもちょっと あれやから、うん、で昨日は、えーと、ジムでジム行ってねたまたまいつもなんかフィットネスフラのレッスンがあったみたいやけど今週がなくて美ウォークレッスン無料のレッスンねあってけど参加しててだから今勉強したことは実施して綺麗に歩いてます。うん とりあえずそれであの行こうかね、うん、ランニングもしてますよ夏はちょっと暑くて、えっと、ジムでランニングマシンばっかりしてたけどもうは外でこの大阪城城公園でね走ってます夕方ですねお昼間とか朝はまあねあの 太陽がね眩しすぎて苦しいからせえへんけど夕方はね OK よしなんかずっと周り見てるけどこれはちょっとね私の癖というかえー、っとじゃあなんか人の顔を映してしまうの悪いな。 日本人大体そうやなあまり顔をご家庭にあの映ってほしくないなうんまあそれでえー、っとまたねまた動画作りますほなねバイバイ